Ma com'è strano l'amor So balza forte il tuo cor Chiedi un aiuto al dottor Ma è soltanto l'amor Che ti fa battere il cuore Ah, l'amor, ah, l'amor Ah, l'amore, questo è Ah, È proprio strano l'amor, perdi il tuo sé nel decor, quando ti bussa l'amor fuori la porta del cuor, fuori la porta del cuor. E allora sono dolor, male malanni d'amor, ma tu ti senti un attore senza ricordo e rancor, senza ricordo e rancor. Ah! cada notte con stupor Perché non sanno l'amor Che fa sbalzare il tuo cuore, che fa sbalzare il tuo cuore Che fa sbalzare il tuo cuore Ah l'amor, ah l'amor, ah l'amor di me che è Ah l'amor, ah l'amor, ah l'amor di me